بعد بعد بعد برا بيخبص وينهم وينهم؟ إيه، كفو وين خوي كنت لعبو شو اسمه تلعبوا هانتكم شو رايكم نخلي فيها revive مشان تصير اكشن اكثر حرام يا زلمه ضربته انا قبلها والله <laughs> ساعة عم استناك والله جد <laughs> والله غياس دمه ولا شيء فتلق غياس دمه ولا شيء هلا هلا ايوه <laughs> ما ضرب ال... يا والله شايفه 220 يا زلمه دبر فيه آه، على فكره خمسه اه حرام نلعب سنايدرات شو رايكم؟ اصلا يحرق شيطانك انا راح العب لكم sniper يا شباب حصرونا هون الشباب شو رايك؟ خلوهم خلوهم يطلعوا هلا بنطلع نعطيهم مجال يلا ايه يلا نلعب اساطيح sniper ات. <clears throat> وين ال sniper ات؟ اصلا ما لنا موجود اماكننا السريه خذ يا حذيفه حذيفه معي معي واحد راحت عندنا سنايبرات في سنايبر إيه، ضربت علي عم شوف اذا هدول شغالين اصلا ولا لا طلعوا شغالين دمه وان شوت على فكره لحسام حرامي يتلقى وين هو وين؟ من وين ضربها هي؟ على الجسر طابه؟ أوه. حرام ضلوا تنططوا مثل الارانب آه شايفك حمل عم تقلب حرام 167 عشان ما حدا يطلع على السطح الابيض ها كفو انا الفريق الثاني وين اختفيتوا؟ طيب. شايف بدي دمي بعد عنه الصف وينكم يا شباب؟ ليك كده البكيانة صباح الخير وين وينه الثاني؟ وينه الثاني؟ كان راح يموت صار في صوت حدا عندي سنايبر اه تريد كده هو انتوا سنايبر اه اوكي اخ الله شالك نسكب قدامك دمه خمسة على ما لنا sniper طيب ماشي يلا نشكل يعني هذا الكود تبعي HD <laughs> والله عرفان دمه pickaxe اذا بدك اياه رجعت له اياها الكعكة اكل 157 اسطورة شو رايك بهالايم الضايع؟ ترى على فكرة اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه من كل الاماكن نو سكوب ثاني مين اكله؟ لا بدالي بدك <laughs> تاكله يا آه. <laughs> اه بالعافيه صح بعضهم مرتبلين هو ترى اللي بتاعهم لوكو دم بيج ولا دم ورشي ولا شيء اوه آه، ضرب قبل شو عم نلعب ميدل ايست اي والله صح عم نلعب ميدل ايست عم بقول ليش البيجي هيك اوه يا وراك وبعد هذا وراك آه دمي ثالث وين؟ ثالث عطتهم 157 ثالث خالص طب اوه طعم احمد اكل 157 من زمان وينهم؟ واحد مية وسبعة وخمسين ده ولا نقولش يفوتوا ثاني ما أعرف فدكش انا هحضر عين لانه دمي صدق ولا شيء رابط على العميانة يا حسام شو التبنية اللي عندك انت شو الانترنت الخرافي هذا ليك طار فاصل تاني وين يا رياس؟ تاني فوق على السطح على السطح يا الله ليش قاعد تحت رجلك يا زلمه حرام اوه دمه دمه بيكاكس اطلع له والله <laughs> بيكاكس عن جد <laughs> وينه يا غياث؟ <laughs> جوا الاثنين والله صار دونا نطلع لكم هلا راح على الجسر فوق فوق فوق يلا ضرب ضرب تمام كمان هي ضاعت وين جاي وين جاي تعرف حالة الكرسحين اوه طلع 157 ضربته والله ضربته لا ليكو ليكو محمد ما بصير تهرب احمد ما عم بهرب عم عبي بعدين الهريب اوه <laughs> حيموت ما بقي شيء <laughs> قاعد عم بنتبه للي جنبي انا اللي مش حاسس بس اثنيناتهم مدمجين <laughs> اوه كم سنايبر معك محمد؟ طيب محمد ما بيله شيء ها وين بيني معك؟ في احد قريب عندك ثاني وين مخبعين يا شباب خايفين ليكو ليكو ليكو ليكو ليكو فوق فوق فوق اوه الاثنين الاثنين هون يا غياس وينه؟ حطيت لك حطيت لك عليهم ما بيشوف الاشاره مو sniper ات واحد خالص ما اعرف انتم شوي بتفوتوا يلا يلا ماشي اوكي شو حتلعب sniper ات ولا شو؟ لا لا خلص عادي عادي رمي ولا شيء حرام على فكره دمه بيكاكس اذا بدك اياه وينه وينه؟ <laughs> بيكاكس بس انا بس انا كنت بدي اضربه ضربه قلت بلا البم بدك يعني بيجيك <laughs> يا اسطوره قلت له بيكاكس <laughs> ايه يعني شو دمه اكل 116 ماشي 40 لا كنت قلي غياس انا مفكر احمد صو غياس صار عندي يعني. لو عرفان كنت ضربته وحده هيك هيك رحت الجسر عندك حدا؟ وين بطاطا؟ محمد ايه خالص وينه؟ خالص؟ بيكاكس بيكاكس <laughs> تحت الجسر كان ها؟ اي واحد رايح طيب. Wait a minute. Can I look at the other? Yes, Nick. خياس يا خياس حرام احمد دمه بيك اكس دم ولا شيء يا غياس رح له رح له هلا راسبنا <laughs> بشوف انا وين نزلت اصلا علقت عندي عن ام اللاج <laughs> وينه وينه يا غير يا زلمه اكس احمر وسهم اصفر اللي تحته وين هو؟ والله ما فان عنه هيك ورا الحيط واقف بيكاكس بده بس ضربة بيكاكس <laughs> دمشي عشرة هناك حذيفة هيك تخليهم يضربوني pickaxe وانت موجود ايه انت مدري وين عم تروح انا عنه مدري وين هن اساسا درعي مفوت ما لا عارف وينه نحن خلفي قول له هالحكي يعني هلا بعثوا ضربة سكايبر وين يا غياث بني معك؟ انا في واحد باين ما ايه ايه شكله شكله مثل هون احمد دمه ولا شيء بيك اكس وينو وينه يا غياس؟ وينه يا غياس؟ طلع عليه ضربة إيه. بيكاكس بس قتلني هو مات تعال تعال يا حذيفة محمد هون إيه وين وين وين يا غياس؟ والله الايم عليك وين وين؟ والله ما اعرف لا لا ايم عم بيجي فيني ولا خالص ايم إيه عليه والله الايم عليه على فكره اوه محمد محمد ورا pickaxe وين بيك اكس بيك اكس محمد خالص والله ضيعت محمد هون محمد هون ما تضربوش ده يا الزلمه احمد شو عم يسوي انه ليزرني لا اتركه يا غياث والله اتركه وين محمد لساته عايش؟ لساته عايش ليكو ليكو جوا جوا خالص؟ لا لا لا خالص برضه غلط يعني احمد بيك اكس احمد بيك اكس حرام اوح برجلي اجت هي جوا ايه في واحد فوق محمد واقف محمد تحت تحت محمد انا تحت انا اخي هذا عم راح قلت لك بدي بس اي واحد فيكم حيطلع حيطلع اسمه أوح. والله اجت هيد شفت هيد ماركر اجت عليك حتى ما ما طلعت الطلقه يعني لما انطلقت حسام بيقدر يجون علينا؟ امم حسام امم فوت ايوه ترى هني فوق طيب شلون 57 57 بس شلون هيك؟ وين هو وين؟ اوف ليكو ليكو كل مرة كل ما اجي لساوي crouch عم بلبس الدايرة عم يطلع تبع الحمار تعود على ال Apex ها قتلته كفو كفو يا غياس بيك اكس يا غياس اوه اوه مع الاب ده الاخر ميشا كيف ما ماتت؟ لا هذا محمد <laughs> ما لحق ياطس بس انا دمي ولا شيء عارف لو لك مانك انك حلفي يا حنباط <laughs> دمه 100 دمه 63 لا دمه 23 23 100 100 جايبك واحدة 157 شو هذا في فخ فخه يا شباب وين؟ حلوة هاي الحركة في جوا اذا بدكم اسلحة نادرة ار بي جي وما ار بي جي اذا بدكم تاخذوها قتل الكل يا غياس ما بيصير هات ابيض يا حذيفه حذيفة يا حذيفة <laughs> أحمد هنا تم وايد شوت هو على فكرة ايوه احمد <laughs> حرام عم خورطة عم عمر بدل ما اسوي كرافتش بالدايرة تعود على ايبكس آه، حسام جوا كأنه هاي أول واحد طلع شو رايك بالاسيست يا مان؟ والله كفو والله كفو والله كفو واحد <laughs> شفته يا غياس؟ ايه بخر يا تعال احنا اثنين دمنا ولا شيء والله اطلعوا اسطوح يا شباب اطلعوا اسطوح تحت الجسر تحت الجسر <laughs> امنا ولا شيء هذا فرع بداها دخل عليه ايوه حشرونا عندنا الاثنين دم ولا شيء قتلتهم اثنين كفو يا غياث كفو واحد اجا يا اخي عم خرب زين مشاكل زين Même Hiroshima, même Hiroshima, ragazzi. Pickaxe. Tanto. Ah, madonna. Ma Hiroshima, ragazzi. Che cazzo? هرجع بقى ياكل سنايبر انا ضربته ضربه by the way ها مشان ما تفكر انت ضربته من ضربه واحده ايوه assist. لا assist شفته يا معلم وين متخبي؟ وين حسام؟ بعد يا احمد ها في هون من قلنا واحد احمد احمد دمه ابيض على اليمين على اليمين عنا اليسار لخبطت <laughs> ثاني وراك نفس مكانه حرام دمه pickaxe. لا دمه 100 لسه 50 لا دمه pickaxe. <laughs> انا full shield يعني دمه pickaxe والثاني دمه 50 اجي اجي لها من البيك اكس ومين ال 50 آه، غياس يمكن البيك اكس لا والله احمد احمد البيك اكس رياس خمسين كرفات ايه على القطعة اوه دمه ولا شيء ايه ما عليه ولا شيء حرام حرام ما بقى شيء محمد يا عيال خالصين؟ اه طلع السنايبر برضه بايله مهمه يا اخي تعال وينك احمد ضربة اها هون هون احمد حرام ضاعت <laughs> هي الطلقة وش في كاكسات شيلو دخل بالبيكاكس <laughs> رجع رجع داخل بالعزقه رجع كيف ما اكلتها هي؟ ما بدت ما بيلو شيء خياس وينهم؟ لنا عليهم علامة عندي نحن عندي اه على السطوح الابيض فوق انتبه ورا قاعدتنا حرام كم بيكت 19 على الابيض اوه يا غياس بكير ما انت ما نعم انا عم بقتل بوت فوق وينه وينه غياس؟ ما بعرف في بوت فوق وين؟ اه بطات هدول بطات عم بطلع انا قلت بوت ضربني ضربت وحده طلع بوت عندك عندك يا غياس عندك <laughs> ضربه جميلة احمد شو هذا بتاع الاسطوحي؟ صيد حمام ولا شو هذا مو هذا اسطوحه Hey. وين؟ والله احمد ما بعرف انا عالم بلعب لحالي ولا شو يا انا انا رايح لعند احمد لكم تعال اوه ليكو ليكو ليكو ليكو يا الله ما راح اطلع الشوت شو الرشاش معك محمد كيف اي حسبنا عندك انت تعال وين رايح؟ شو الشوت يا زلمه خلص <laughs> هذا ال shot واحد واحد يا شباب واحد واحد اوه 157 بس اثنين من على اليمين اما خالص ضربت بيتك سبحان الله هرب طلعوا لفوق طلعوا لفوق كيفك يا سلاك <laughs> حرام ما بيلو شيء ولا السنه دي انا اللي ما بعيد شيء اترك لي اترك لي يا خياس لك اترك لي يا ليتهم مغري عم برقد الخيجين اوه وينهم؟ عند محلهم نحن شايع في السجن وما حدا يشوفه <laughs> محمد خالص خالص ونحل مو غياث وينهم؟ تحت هذا حتموتني مشان العلامة سوا احمد هون دمه ولا شيء هي النطة من فوق دمجتني يا زلمة تحت تحت والله تحت تلعبوا ديجل تلعبوا ديجل يا شباب آه، كيف ما بدكم تلعبوا انا جاي من ورانا احمد وينك وين النت؟ تحت الارض اثنين نزلوا <laughs> شوف ال وين؟ هون صوت حدا عندي <laughs> هذا الشوت كان لازم يتشال <laughs> Puta verga, não. Hehehehe هم يقتلوني وخلصونا خلي دمي يرجع دمي ثمانية احمد شعر ساعة اسطوحة انت عم تطوط ما اسطوح حبيبي انت كل شوي بوشي آه، خلص خلصوا هيك مدمس يا انت كنت تصير بنت القلاصه لهيك مستحيل قال لي على يعني، هيك وينهم؟ ياه نسيت اني agua. اول ما حتعرف تجيلي <laughs> مكان مسكر <laughs> والله ما راح اعرف اجيلك <laughs> هو في فخ بيطلع لعندك فيه لا هذا بدون فخ لك يا غياس تعال عندي هنا وهنا انا عندكم جوا بالقناه والله اسمع يا زلمه ما بيلو شي يا غياس مين هو؟ حرام آه، انا ساعة ونص نرد شو جابك لهون؟ رجلي an einem Ge Kern angehört hat. Das ist. Oh. короче, подрыв. والله حرام في عيني جديدة محمد على البيضة على البيضة فوق شفته شفته جاي لعندك نزل؟ نزل قتلته؟ آه. خلصة <laughs> ورا الباب ورا الباب حمر تحت سبعة خمسة خالص خالص خمر اوه دمه ولا شيء حرام والله حرام تبع الميدل يا الله ال ping 310 يا زلمه حرام عليك اوف على يميننا على يميننا ايه احمد pickaxe احمد من وسعته بمكانه؟ اتوقع إيه، إيه، لا راح راح شوفوا عنه لا محمد تحت محمد تحت إيه، احمد وغياس pickaxe غياس <laughs> ضربه ضربه و pickaxe غياس ايوه هنيك والله هنيك هربت وبيك اكس آه، اوه ما بينه شيء ما بينه شيء كيف هي مدى ما جتك انا ما بفهم ايه اثنين بيك اكس بيك اكس احمد دمه واحد يمكن اوه اوه محمد يا رب اللي ورا ما هو بدك محمد اللي ورا طول بلادي <laughs> واحد واحد ريفي ثلثين المراجل محمد تحت محمد تحت راحت صور زمان جاي جاي يا احمد خلينا نضربك البيكاكس ونخلص <laughs> ده صلاح بيحاول يا غياث اوه تحت تحت غير مكانه مكان 157 اذا بتحب تروح له بالكاكس اه جاك جاك نظامي جاك محمد لا لا تمر لا تمر قدامي كثير يا غياس كفو كفو ضيعت <laughs> ضيعت <laughs> روحوا بتل شباب يلا احلى من قتل عمل ايه ده دمه بيكاكس اذا لا وين بيكاكس امم وين محمد يا غياس 19 على البيضة ما انا فوق تحت هو عندي عندي عندي يا غياس خليك عاد uh, aa, daha acısı, acısı. دمه بيكاكس يا زلمه شوف شلون هيك عم ال aim لك ال aim بس ال aim لعبوني على الاوروبي يا شباب مشان الله الضرب مو على الاوروبي بالسيرفرات يا مدير لك ال ping عالي ال ping عالي هاي يا الله شلون هاي هاي هاي نط علي هاي ركب علي Voyons les rayards. مشكلة هذا السلاح قتلته لمحمد خالص؟ خالص محمد ضربة وبموت شكلهم حيغيروا مكان الطلعة يا سيدي ان شاء الله يطلعوا من تحت الارض سمعان صوتهم عنا عنا عنا عنا كفو كفو كفو دمك يا كفو ياس هون يا غياث 50 ما طلع من سلاح هذا استلق بلاي استلق بلاي يلا ها واحد اثنين ثلاثة محمد اجا محمد اجا دمه ولا شيء دمه ولا شيء راح راح عندك حذيفه دمه وبيك اكس اي علقنا بالعمود عندي هاد السلاح انا حذيفه دمه وبيك اكس يا حذيفه انا عارف وينه دمه بيكاكس هذول الاثنين عاد والله ما راح اموت زين تعال طالع الثاني محمد وراك دم والله دمي واحد اكل 72 على الابيض على فكره حرام دمبو بيكاكس كمان اثنين رياس كفو كفو اثنين خالصين بدنا زحمة هون عندنا بالمنطقة مسكت يمين انا بمسك يسار اما الدم ولا شيء اثنين دم ولا شيء هون هون هون احمد اوه ثاني اجى فوت على بوش على دمه بيك اكس احمد 188 اكل انا هو 188 لا اكل 190 يا زلمه خلطني ليزر ذبحني ذبح بيكاكس مشغول دمي عشرة